ich einfach meinem Herzen. Aber es gibt keine Vorgabe, das ist richtig oder das ist falsch. Nee, da äh, einfach was kommt, das muss machen. Da, da gibt es keine richtig, da gibt es keine falsch. Einfach machen. Wenn du denkst zu machen, etwa, das ist gut oder schlecht, dann du machst nie. Einfach, du willst etwas machen, einfach dann ist Denken, okay, das ist gut, das ist gut zu machen. Aber nicht zu viel denken. Nicht so viel. <laughs> wenn ich, wenn ich, um, wenn ich eine, um eine Entscheidung bitte, also zu welchen Weg ich gehen soll oder so, dann... Aber da kommt keine Antwort, du machst dieser, du machst das, einfach du machst so. gods of Greece, uh, the greatest god, Das Makan or Das Makan, the gods of Greece, Dumas, Dumak Das or uh, Das, and Bak Dumaks with thine good fool. Who can so beaten, Or oh, to Morgan it will Makan at first, so beaten and Makan. But du, du musst nichts glauben, Gott hat gesagt, ich muss das machen. That can. äh, manner of something can, can go wrong there. Mhm. Aber spricht Gott, also wie, wie, wie kann ich das jetzt wissen, dass Gott spricht nichts mit dir, du hast <laughs> Banane, nee, das ist nur unsere Pole, das ist, du, du kannst beten, sagen, ich will morgen etwas machen, das ist alles Macht. But uh, sagen. Gott hat gesagt, das muss machen. Hm. Das, das kann große Fehler. Aber man kann sich wünschen, dass man das richtige Gefühl stärker fühlt, dass man ja. die richtige Entscheidung macht. Ja. Meine, manche Leute glauben, zum Beispiel Sai Baba hat gesagt, viele Leute, das muss machen. Und Sai Baba sagt, richtig zu machen, aber die glauben nichts anderes. Mansalot Saiba was up nine practical. They don't believe, but they say, I have hear your voice or something. So inner voice. Inner voice. Now, Sai Baba, how do you about also beide, auch äh, der Shiri und Satya. Baba ist... Äh, uh, gesagt. Das war lange Zeit. Das, beide, beide keine Zweifel. Mutter, du hast an einer Stelle mal gesagt, wir sind für Gott nicht wichtig. Wie hast du das gemeint? Äh, du hast einmal geschrieben, ich glaube in einem Büchlein steht es, wir sind für Gott nicht wichtig. Äh, wie hast du, wie, wie meinst du das? Wie, wie, hast du, ich verstehe den Satz nicht ganz, wir <laughs> sind halt gerne wichtig. No, I mean, for God we are all, all children. Ach so. Also du meinst es eher aus alle. der Gruppe, alle, für alle. Ja. Also nicht irgendwie einer oder so. Nee, nichts einer. Du bist nichts special, ich bin nichts special, alle sind. So ist es gemeint. Kinder Okay, habe ich es verstanden. es ist tatsächlich so, dass sich manche Seelen auf der Welt, also wenn alle die Kinder von Gott sind, dass sich manche Seelen tatsächlich ausgesucht haben zu leiden. Wenn manchen geht es ja wirklich nicht gut. Dann denkt man sich, ja, boah, wieso, wieso schmeckt mir eigentlich so gut? Yeah, this is the creation of God, the creation of mention. that comes next, so was. Äh, manche Länder sind gut, manche Länder sind schlecht. Manchmal, wenn man sich damit so verbindet, dann äh, fühlt man die Verantwortung dafür. Und das ist manchmal ganz schön schwer, ganz schön schlimm, ähm, wenn man sich so stark damit verbindet. Vom Kopf her, aber man kann eigentlich nichts machen. Aber es ist manchmal so, als we Sandwatlik. like to Salvador and Salvadana uh, family and then surroundings. like Sandwatlik becomes a well. It's coming up. Yeah, that's that's that's das comes. Uh, du hast solche Gedanken, ich bin ganz verantwortlich, ganz an and Manchmal ist es nur schwierig, die richtigen Grenzen zu Dapur Dutan Supit and Batuvisnik Santwarlik Gansan Velkutansa mentioned. Als du bist verantwortlich, deine Familie but selber und so, aber vor, vor dem zu beten ist gut, du bist nicht verantwortlich.